Bugungi tema eng kuchli temalardan bittasi. Bugungi temadan keyin narx darajalarini qandoq to'g'ri chiziydigan savol kelmaydi miyangizga. Bugun siz zaxirizda yana ikkita qo'shimcha yordamchi sayt va kuchli indikator paydo bo'ladi. Shuning uchun maslahat diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ramiz va albatta yaqinlarimiz bilan bu videoni bo'lishamiz. bizani oldingi videolarimizda qo'llab quvvatlab videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan va yangi foydali videolarni tayyorlashda bizga kuch berayotgan do'stlarimizga katta rahmat kanalimizni rivojiga qo'shayotgan hissanglarni unutmaymiz joninglar omon bo'lsin hammaga salom internet sizlar bilan dado oldingi temalarda yordam va qarshilik zonalari haqida ya'ni support and resistance haqida gaplashgandik to'g'rimi ko'rmagan bo'lsangiz manzilini tavsifda qoldiraman keyin bemalol kirib tanishib chiqishingiz mumkin Narx har doim shu zonalar orasida harakat qiladi. Eng kuchli zonalar qaysilar ekani va qaysi joyda to'g'ri sdelkalarni ochishni bilishni xohlaysizmi? Qisqacha ma'lumot, agar bilsangiz, narx grafikda o'z yo'nalishini o'zgartirishiga bir dunyo omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Narx sababsiz o'zidan o'zi xohlagan tarafga ketib qolmaydi. Buni hammasini bozorni to'rt xil ishtirokchilari tomonidan limit buyers and limit sellers, market buyers and market sellers tomonidan harakatga keltiriladi. bular yana kim desangiz oddiy qilib aytganda bular kimda soqqasi bo'lsa shular misol uchun yuridik yoki jismoniy shaxslardan boshlab to katta mega korporatsiya va hedge fondlarigacha bo'lishi mumkin oddiy qilib aytganimizda buqalar va ayiqlar kimni tarafi kuchliroq bo'lsa, narx harakatini jilovi shularda bo'ladi. Market sellers bu aktivni hozirgi bozor narxi bo'yicha sotuvchilar. Market buyers bu aktivni hozirgi bozor narxi bo'yicha sotib oluvchilar. Limit buyers o'ziga qulay past narxni tanlab sotib olishga buyurtma qo'yadiganlar. Limit sellers o'ziga qulay yuqori narxlarni tanlab sotuvga buyurtma qo'yadiganlar. haqiqiy fond birjalarida ishtirokchilar qoldirgan buyurtmalarni buyurtmalar stakanida ko'rsak bo'ladi ammo biza Forexda ham, binariy opsionda ham bunaqa stakanlarni ko'rmaymiz. Buni zarari yo'q. Xo'p, nimaga unaqa deyotganimni tushuntiraman. Treyderlar biror narsaga asoslanib o'z buyurtmalarini qoldirishadi. Ular ham osmondan olib, menga shu narx yoqdi, shu narxda sotaman yoki sotib olaman demaydi. Bo'lmasam ularning buyurtmalari amalga oshmaganicha qolib ketishi mumkin. Shunga hammani nazarni support and resistance zonalari jalb qiladi. To'g'ri, time frame'lar ko'p. u ham yetmaganday treyderlar ham ko'p narx darajalarini ham hamma o'zicha chizadi bunda qandoq umumiy darajalarni belgilashimiz mumkin desangiz bizga bitta zolotoy indikator yordamga keladi bu indikator nomi pivot points ya'ni pivot nuqtalari pivot nuqtalari nima bu yana pivot nuqtalari desangiz pivot nuqtalari inglizchadan pivot points ya'ni tayanch nuqtasi degan nomni bildiradi Nimaga aynan bugun shu indikator bilan sizni birinchilardan bo'lib tanishtirmoqchiman. Birinchidan, sizga bo'lgan hurmatim va izzatim kuchli. Ikkinchidan, bu ma'lumotni biron bir yaqiningizga yetkazsangiz va bu ma'lumotdan siz yoki yaqiningiz foyda olsanglar, menga shuni savobi yetarli. Agar bu indikatorni bilsangiz, ketishga shoshilmang, chunki bitta maqol bor повторение мать учения. Balkim bilmagan narsalarni olarsiz. Yana bonus sifatida sizni ikkita qo'shimcha sayt kutmoqda oldinda. Xullas, pivot nuqtalari bu narxni burilish nuqtalarini ko'rsatadigan indikator. To'liqroq aytganda, asosiy qarshilik va asosiy yordam darajalarini o'rningizga avtomatik chizadigan indikator. Aynan asosiy yordam va asosiy qarshilik darajalarida ko'pchilik treyderlarning sotishga yoki sotib olishga bo'lgan buyurtmalari joylashtiriladi. Shuni evaziga narx u yoki bu tarafga harakatini o'zgartirishi ehtimoli katta. Pivot nuqtalari boya aytganimdek, Hamma treyderlar ekranida bir xil chiziladi, chunki bu indikator bitta ma'lum standart formulaga asoslanib shakllanadi. Xo'p, mayli qandoq ishlatishimiz ham mumkin buni desangiz, javobi xuddi yordam va qarshilik zonalarini ishlatganingizdek ishlataverasiz. Birinchi usul narx darajaga yetib, orqaga qaytishiga сделка ochishimiz mumkin. Ikkinchi usuli narx ma'lum darajani yorib o'tib, harakatini davom etishiga сделка ochishimiz mumkin. Xullas, pivot nuqtalarini tuzilishi, qatdan olinishi, nimaga asoslanishini qisqacha tushuntiraman. Ma'lum bir vaqt davomida maksimal va minimal narx qiymatlari va yopilish narxi olinib, uchga bo'lib tashlanadi. Shundan pivot nuqtasi hosil bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Pivot yana 3 ta qarshilik va 3 ta yordam darajasini aniqlashi uchun quyidagi standart formulaga asoslanib shakllanadi. Formulani ko'rib cho'chib ketish kerak emas. Hech kim hozirgi kunda qog'oz ruchka va kalkulyator bilan bularni hisoblamaydi sal turib qatdan tayyor hisoblangan darajalarni olishimiz mumkinligini ko'rsataman r1 r2 r3 bu qarshilik darajalarini bildiradi ya'ni resistance s1 s2 s3 bu yordam darajalarini bildiradi ya'ni support bu darajalarga biza treyderlar xuddi narx burilishi mumkinligi haqida signal beruvchi mayoq sifatida qarashimiz kerak investing.com bizani ishimizni yengillashtiradigan birinchi yordamchi sayt investing.com manzilini videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin tavsifda topasiz investing.com haqida qisqacha bu sayt birinchidan bizani moliyaviy yangiliklardan xabardor bo'lishimizga aniqrog'i chiqishi kutilayotgan yangilik qaysi davlat valyutasiga kuchli yoki kuchsiz ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida bizaga xabar beradi Shu bilan birga bizaga hozir qaysi savdo sessiyasi ekanligini bilishimizda, keyin shunga qarab qaysi valyuta juftligida ishlash ma'qulligini tanlashimizda qarashadi. Oldingi temalarda savdo sessiyalari va valyuta juftliklari haqida gaplashgandik. Ko'rmagan bo'lsangiz, manzilni tavsifda qoldiraman. Keyin bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Umuman olganda, har safar ishni boshlashingizdan oldin bu saytda yangiliklardan albatta xabardor bo'lishni tavsiya qilaman. Trading rejesdagi shartlar qatorida birinchilardan yozilgan bo'lsin bu ish. vesting.com kompyuter brauzerdan kirdik mana o'zbekchaga o'tkazish standart перевести на o'zbek hisob bo'ldi xullas o'zbekchaga перевод qilamiz agar mabodo bo'lmay qolsa mana uchta knopkani bosib перевести gotovani bossangiz bo'ldi birinchi bizga kerak bo'ladigan narsa bu yerda biza bitta birinchi qidiradigan narsamiz bu ekonomik kalendar ya'ni iqtisodiy taqvim iqtisodiy taqvim Birinchi vaqtimiz to'g'rimi, yo'qmi tekshiramiz. Greenwich bo'yicha Toshkent vaqti 5:00, ya'ni Ekaterinburg yoki Karachina vaqti bilan to'pa-to'g'ri bizaniki. Xullas, Toshkent vaqtiga o'tkazib olganimizdan keyin bu yerda biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu yengilliklarning qaysi valyutaga ta'siri bo'lishi. Buni biz valyuta nomidan keyin turgan yulduzchalardan bilishimiz mumkin. Agar yulduzcha bitta bo'lsa, bu yengillikdan past ta'siri va o'zgaruvchanlik past bo'lishini bildiradi. Agar ikkita yulduzcha bo'lsa, yengillik o'rtacha ta'siri va o'zgaruvchanligi o'rtacha bo'lishini bildiradi. Agar 3 ta yulduzcha bo'lsa, bu yengillik narxiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkinligi va o'zgaruvchanlik kuchli bo'lishini bildirishi mumkin. Kalendarlarga kirsak, kalendarlarga bitta bo'lsa, iqtisodiy taqvim, bayramlar taqvimi, hisobot taqvimi, dividendlar taqvimi ajratilgan taqvim va savdo sessiyalari jadvalini ko'rishimiz mumkin savdo sessiyalari jadvaliga kirganimizda birinchi vaqtimiz to'g'rimi yo'qmi tekshiramiz grimich bo'yicha toshkent vaqti esimizda 5:00 karachi yoki yekaterinburg dunyo xaritasini ustiga gorizontal qilib savdo sessiyalari nomi tushirilgan hozir qaysi savdo sessiyasi ketayotganini bilishimizga vertikal ko'k chiziq yordam beradi investingdan qisqacha foydalanishimiz uchun yetarli narsalar shular agar qidirishda qiynalsangiz uchta narsani to'g'ridan to'g'ri manzilini videoni tavsifida qoldiraman ya'ni bular savdo sessiyalari jadvali pivot nuqtalari jadvali iqtisodiy taqvim manzillarini videoni ostida qoldiraman xullas bu saytda biza ko'p foydali narsalarni topsak bo'ladi lekin hop bizaga kerak bu klassik burilish nuqtalari investingda bizga hech qanaqa kalkulyator yoki qog'oz ruchka kerak emas hammasi bizani o'rnimizga hisoblab bo'lingan bizani qiladigan ish shu narx darajalarni grafigimizda topib gorizontal chiziqlarni chizish agar do nazariyasini asos qilib olsak maslahat bir kunlik time frame bitta rang bir soatlik time frame boshqa rangda va 15 daqiqalik time frame boshqacha rangda gorizontal chiziq chizing hammasini olib bittada ishlatishimiz mumkin har xil rangda deganimni sababi adashib ketmasligingiz uchun. Esingizda bo'lsin, burilish nuqtalari qanchalik katta time framelarga chizilsa, shunchalik narxga ta'siri katta bo'ladi. Aniqroq qilib aytsak, shu darajalarda bozor ishtirokchilarining reaksiyasi kuchliroq bo'ladi. Bu agar vaqtingiz bemalol bo'lsa va bozordagi vaziyatga aniqroq nazar tashlashni xohlasangiz, hozir ko'rsatgan usulimdan foydalanishingiz mumkin. Agar срочный qaror qabul qilish kerak bo'lsa, unda tayyor indikatordan foydalansangiz bo'ladi. Bunda bizning ishimizni yengillatadigan ikkinchi yordamchi сайт tradingview.com, там за. tradingview.com tradingview.com saytidan telefonda ham, компьютер ham foydalansa bo'ladi. Xullas, nimada qulay bo'lsa, shundan foydalaning. Men sizga unisida ham, bunisida ham ko'rsataman. Indikator nomlanishi pivot points standard. Standart pivot nuqtalari. Bu yerda belgilangan P bu pivot nuqtasi. Shu nuqtaga qarab standart formulada qolgan darajalar hisoblaniladi. grafikka qo'yganimiz bilan ajib ujib bo'lib ketishidan xavotir olmaymiz buni to'g'irlash oson nastroykaga kiramiz birinchi qiladigan ishimiz hozirgi pivot nuqtalarini olish uchun historical pivots tarixdagi pivotlarni ko'rsatish belgisini olib tashlaymiz keyin xohlasak style menyusidan rangini hajmini ko'rinish ko'rinmasligini o'zimizga yoqadigan qilib olsak bo'ladi asosan ko'pchilik r tor r5 va s tor s5 belgilarni ortiqcha deb obtashiydi. Bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu nuqtalar qachongi ma'lumotlarga asoslanib qurilishi. 15 minutlik time frame uchun oldingi kun ma'lumotlari ishlatiladi. 30 va 60 minutlik time framelarga o'tgan hafta ma'lumotlari ishlatiladi. 1 kunlik grafik uchun oldingi oydagi ma'lumotlar ishlatiladi. Bularning hammasi faqat ma'lumot uchun, keyin savollar tug'ilmasligi uchun aytdim. bundan muhimroq keyin ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa bu pivot nuqtalarining turlari Traditional, Fibonacci, Woody, Classic, Demark, Camarilla. boshida ko'rgan formulamiz borku bu faqat klassik pivot nuqtalarini formulasi hozirgi paytda u pivot nuqtalarini 6 tacha turini ishlatishimiz mumkin klassik traditional pivot nuqtalari o'xshash farqi nuqtalar sonida bittasida u 4 ta, boshqasida 5 ta. demark vudi bular bo'lsa yaratuvchilarni familiyalarini olishgan Camarilla bu Nick Scott ismli trader mehnati mahsuli. Buni hammasini Trading View'da topamiz. Esingizda bo'lsin, bu jonsiz formula, jonsiz algoritm. U sizni intuitsiyangizni va narx harakatini sizchalik ko'ra olmaydi. Shunga buni yordamchi sifatida ishga olishingiz mumkin. U sizdan non choy so'ramaydi, dam bermasdan ishlatavering. O'zingizni aqlingiz bilan ish qilish esdan chiqmasin. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar bilan dado bo'ldi.